¿Eh? pico van a... No, hasta el día no vamos a seguirle. Yo ya sé que voy a seguir a peñar mi vehículo. Cuando vale su plata y ya espero hasta la tarde que voy a hacer. Ellos ahora, ellos se van a ir ahora a hablar con la diputada que te dije. No, y van, a, hablar, y van a fundir la compañía no, de tu mamá. No, no pueden hablar, pero nosotros mismos ya hemos solucionado. No, ellos no... Eh, bueno, pero ponerle que se van a hablar con la diputada y mañana le ponemos la mañana su plata y que le va a remediar. Ya nadie no va a remediar nada que le va a poner su plata. Yo, yo lo que necesito es que se le dé la plata. Acá, ese es el problema. Igual, y por, la campaña política de tu mamá, de Perla, de tu papá, JJ Vázquez, toda una mierda, desastre no va a salir la gente. La campaña de tu mamá se va a ir a la mierda. A no le va a gustar. No, que ahora sí, que hacemos esas cosas. No. No sé, pero vos, parece que no tenés miedo. Vos parece que no tenés miedo, en serio. No yo lo traí más desesperado que todo el mundo. No, vos parece que no tenés miedo. Yo ya tenía miedo, yo te dije ya. Tenía que estar y tu mamá no le importa también, por eso ella no me, no me atendió. No, ya te dije por qué, ya te dije por qué. Ya no voy a quedar aquí. Puta, no me voy a tener miedo. Y no, ¿cómo está pasando? Todo el mundo pensaba que yo te dije la mía para una vez, para otra, todo, eh. Tuve para salir, por eso te digo, no puedes decirle que no. Vamos a hablar con ellos que me esperan hasta mañana al mediodía yo no quiero, yo no quiero darle un poco más. ¿Eh? ¿Por qué? No quiero, yo no tengo deuda, esa van a hacer. ¿Y no le puedes pedir hasta el mediodía? Esa van a hacer. No le puedes pedir hasta el mediodía. Será 65 a conseguir más que Y bueno, porque pico lo que no conseguiste, ya si iba a conseguir, pico. Y no, yo por mañana yo voy a no mañana, algo que voy a eh, hacer. Hoy que yo tenía que empeñar, sí, tenía que empeñar. Ayer tú ya era. Me aseguró mil por mil, un mil. O sea, que no va a venir luego. No, y va a venir, me dijo que no lo viene, los seis y medio, me dijo hace no Me van a 6.39 ya y el brasilero que te iba a dar y toda la historia. Ese color me va a dar mañana, el brasilero. ¿Y por qué mañana? ¿Por qué no fue ayer? Y porque no, pudo, mañana para las 9 si me va a dar, Ese fue mi que el narco que me va a Leandro, Leandro Clay. A dos cuadras de la cámara está ahí cerca de donde era el Bar. yo en este mediodía, Marlon. No, yo no lo voy a estar más, yo ya me entregué ya. Ya le entregué ya a Dios mío cabeza. No, pero, ya lo entregué, ya le entregué. Pedíle hasta el mediodía. No le puedo pedir más. Si sí, ayer era. Ayer era. Y ya sé, pero Ayer era. Yo no le puedo volver a pedir para el mediodía. Ahí está mi contrato, si querés no voy a hablar. Yo le voy a pedir hasta el mediodía, no tener la culpa que yo soy el culpable. Y para el mediodía. A no le importa quién es. Ellos, ellos creen lo que yo no soy la culpable, pero que igual mi cabeza va a rodar. Nosotros se saben lo. Claro. Y mañana vamos a ver todo el otro. Qué pico mañana, o sea, no puedo creer que vamos a creer. ¿Qué crees que hace? Me dijeron a mí, tengo que creerlo yo. Cinco meses, oh, era para un ratito nomás. Yo sé. Era para un ratito nomás. Yo, yo sé, Natalia, yo no sé, yo creo mejor que nadie sea yo estoy pasando demasiado mal. Nadie tiene intención de ser planero. todos querían trabajar. Sí todos quieren irse a comisionado, todo era para trabajar, salga, era para nosotros, gente pobre que necesita, sí. que prestaron la plata para esas cosas, eso es demasiado. Pero tu mamá y tu papá saben, eso yo no creo que sepan. Yo no creo que sepan, por eso tu mamá no me quiere. ¿Crees que te noche estoy me estando cuando ella te ha habido No. Mira, no, no quiero. Yo quise apoyarme personalmente, quieren hablar, no quiero hablar Pero yo porque se hablar con ella personalmente y no se hizo un No, pues no, estaban con mi problema nomás, para reunirse a la hora. Y ya, que saben, que no van a saber. ¿Cómo pensé que era una eh, idea de que te contando para tener caso de camino, nomás? De ella. lo que tiene que dar negocio, hay algo que te va a dar, hay que hablar con para país, pues, no te vas a dar cuenta. Estafa con no es, no sale nomás todavía. Eso no es de ninguna manera. Pero no, sale, güey. Sí, pero y si no sale, hay que devolver la plata. Hay que devolver la plata, y si, va a salir, perfecto, se le devuelve a dar otra vez. que le digo a mi mamá hoy? quiere que se le dé la plata? Y cuando sale ahora, vamos a ver otra vez cómo va a ser, ya mi DJ la telacuela, no hay problema eso. Se va a cumplir también con la gente de adentro, con la plata que tiene que tener la gente que dio. Eso le ganamos. va a salir, Ahora yo tengo que llevar la plata. con la que a ellos, a la prensa. Ellos, ellos, ellos están. Ellos porque me vieron yo, les lloré yo. Demasiado mal que pasando. Ellos, ellos ahora no me van a perdonar. No me van a perdonar nesse venir a ellos. não me van a perdonar mais de quantas cuántas veces no mentiste um mês, né? outro mês,